sim. Ah! watoto don't touch don't touch kila mtu aguse kila mtu kila mmoja aguse twende sasa haya tuonyeshe ya mwisho tunarudia ya mwisho nataka kila mmoja aonyeshe ni wapi sawa mpo tayari unagusa hakikisha unagusa haya moja mbili tatu mwonesheni mama sasa don't touch don't touch don't touch kwangu. Don't it touch. Hapa kwangu. Don't it touch. Hapa kwangu. Don't it touch. Hapa kwangu. Don't it touch. Hapa kwangu. Hey, don't it touch. Hapa kwangu. Piga makofi na vigeregere tafadhali. Mambo mazuri sana. Asante. Msione aibu, wafundisheni na wengine wajilinde. Ukiona mtu anakuchezea maeneo haya simu ni moja moja sita. Piga masaa ishirini na nne useme nimemwona yule anataka kunishika hapa, nimesikia yule amemshika yule, ili mjilinde wenyewe kwanza, wakati na sisi wazazi wenu tunaendelea kuwalinda. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Pigieni waziri makofi. Asante sana Mheshimiwa Waziri, naomba waondoke na ule ule wimbo. Tunaondoka huku tunaimba, sawa? Don't touch. Twende. Don't it touch it. Don't it touch it. Twende, don't it touch it. Don't it touch it. Twende, don't it touch it. Don't it touch it. Don't it touch it Asante sana, makofi na vigeregere kwa mama yetu. Ongeza makofi mengi na vigeregere tafadhali. Nichukue nafasi nikikupa yai utaweka kwenye kijiko chako, mkono mmoja utaweka nyuma. Wowote ule ambao unaotumia usiweke mdomoni, weka mkononi. Nikihesabu mpaka tatu, mimi na wenzangu tumehesabu mpaka tatu, unakuja mpaka hapa, unageuka, tunaangalia mshindi kuvuka kamba. Wewe ukija vizuri bila kudondosha, ukivuka kamba, wewe ndio mshindi. Jamani, majaji, mko tayari kuangalia? Hakuna upendeleo. Kweli? Mheshimiwa uko tayari? Niko tayari. Utashinda? Kabisa, yaani. Utashinda? Ndio. Utashinda? Ndio. Utaogopa? Hapana. Utashinda? Ndio. Anti Mboni vipi? Na ah, sasa kushinda. Kama unatemeka hivi. <laughs> Wewe vipi? Uko sawa? Ndio. Wewe? Ndio. Wewe? Ndio. Wafana mtajiandaa kutoka hapa. Tunaanza kwa mheshimiwa huku. Hii ndio yai lako. Hii ni artificial yaani msiogope sana. Eh. <laughs> Haya, twende. Weka hela hiyo hapo, hiyo hapo. Lipange je, moja mkono mwingine huo uweke nyuma ya mgongo wako. Ehe, majaji tuko mchezo nije nitafutie kijimbo fulani hivi cha kuwasindikiza. Haya, majani wote tuhesabu mpaka tatu, twende moja Achia watoto. Si ndio eh? Shindwa. Ukuachia? Mheshimiwa umeachia umeshindwa? Watoto hawa bwana ni wazuri. Yaani wametushinda kabisa watoto oye. Oye, makofi kwa watoto jamani. Asante. Mshindwa kwanza yuko wapi? Ah, kaa pale. Jina lake? Ah, ni wengine? Asanteni sana Hiari Orphanage Center na tunawashukuru sana mwandaliwa Orphanage Center na wote kwa pamoja mmeleta watoto hawa 628 na wasaidizi 61. Siyo hesabu ndogo, ni hesabu kubwa, inakaribia elfu moja. Piga makofi kwenu wote tafadhali. Kupitia mfano huu wa kazi nzuri, nichukue fursa hii kuwapongeza wadau wengine wote nchini Watanzania wanaogusa watoto wa kundi hili na kuwaomba Watanzania wengine wote kuendelea kujitokeza kuungana kuwafikia watoto wa kundi hili wenye uhitaji popote waliko. Kusiwe na machozi ya mtoto yatima popote kwenye mipaka ya taifa letu la Tanzania. Tunayakataa machozi ya yatima yeyote ndani ya mipaka yetu ya Tanzania. Watanzania wengine wajitokeza wakafanyike baraka kama leo ambapo tupo hapa na taasisi hii ya Mboni, tuweze kuhakikisha tunapata baraka za Mwenyezi Mungu nyakati zote katika mapito ya maisha yetu ya kijamii. Ndugu washiriki, napenda kipekee kuwatambua walezi na wahudumu wa vituo hivi na kutambua mchango wenu mkubwa wa malezi kwamba mmekuwa mkijitoa kwa hali na mali kuwalea na kuwalinda watoto hawa dhidi ya changamoto mbalimbali wanazopitia. Hivyo nawatia moyo na kuwaomba muendelee na kazi hii ya wito wa kipekee ambao ni karama ya Mungu mwenyewe. Punga mako, ma, ma, mkono walezi wote. Mwenyezi Mungu awabariki sana walezi wetu. Kazi yenu inahusu kusimika maadili na tabia njema za watoto hawa zitakazowaandaa kuwa viongozi wa kesho na vijana wenye manufaa kwa taifa hili na wenye uzee mwema kwa taifa hili. Natambua malezi kwenye zama za sasa za utandawazi zinahitaji ubunifu mkubwa. Jana tumemsikia Dr. Samia Suluhu Hassan akisema tunahitaji kulea watoto wetu kwa ubunifu na akili nyingi, tukienda na wakati wa sasa ambapo dunia ni kama kijiji, mambo yanaingiliana, tabia moja inatoka kona moja ya dunia inakuja kona nyingine. Ili tuweze kuzivuta na kuziteka fahamu za watoto hawa waweze kupokea mafundisho yetu na kujiamini kwenye kuyaishi malezi hayo, hivyo Asanteni sana kwa utayari wenu nyinyi walezi wa kizazi cha sasa mnaoenda na wakati wa sasa. Hongereni sana. Ndugu washiriki, nafahamu vituo hivi pamoja na mafanikio vinapitia changamoto mbalimbali ikiwemo upungufu wa vyakula, upungufu wa vifaa vya shule kwa wanafunzi, kukosa mahitaji muhimu kwa wakati, malazi na mavazi. Hivyo sisi serikali kupitia wizara hii ya maendeleo ya jamii, jinsia ya wanawake na makundi maalum, kama nilivyosema, tutakuwa sehemu ya kuwapatia ushauri pale inapohitajika, lakini tutaungana na wadau mbalimbali wa maendeleo kushirikiana kuweza kuyapatia majibu yale matatizo au changamoto zinazokabili vituo hivyo. Karibuni sana, milango ya wizara iko wazi. Ninapoelekea kuhitimisha hotuba yangu, narejea kuwahimiza na kuwapa hamasa waumini wa dini zote kuendelea kuwa mfano katika kuwakumbuka watoto yatima na wengine wote wanaoishi katika mazingira hatarishi. Hii ni pamoja na kuwa nao kwenye kusherehekea nyakati mbalimbali, ikiwa ni sehemu ya kuwafariji na kutambua uwepo wao na umuhimu wao katika jamii zetu. Aidha, kwenu watoto mlioko hapa na waasa jambo Watoto oye! Watoto oye! maombi ili Mwenyezi Mungu asimame nanyi katika mapito yote inshallah. Mwenyezi Mungu awalinde. Na leo tutaimba hapa ule wimbo ya kuimba ule wimbo, waimbe kama halaiki, alafu ndio waende kwenye mashindano, ili tuuweke mikononi mwa Mungu uwasaidie. Baada ya kusema hayo kwa mara nyingine tena nawatakia Waislamu wote na Watanzania wote na watoto wetu wote kwa ujumla Eid Mubarak. Tuisherekee kwa amani na furaha na kumwenzi Mwenyezi Mungu aliyetupa sikukuu hii. Vile vile nichukue fursa hii kuwatambua na kuwapongeza na kuwashukuru wadhamini wote wa tukio hili kwa uchache wao. Nitawataja, wengine wametajwa na mkurugenzi. Sitapenda kurudia. Nishukuru sana kampuni ya GSM, Yapi Makezi, Fatma Mnaro, Zaoro Matelefoni, Rafaeli Group Limited, Asasi USCF, Ramani Investment Limited, k 4 Security, Magomeni Ice Cream na wote mlioguswa mkashiriki kwa namna moja au nyingine tukio hili liwepo, na wengine mmechangia tangu miaka mingi. Nina imani mtaendelea na moyo huo, kwa sababu binadamu tunautoa wema kama sehemu yetu ya sadaka kwa wengine wenye uhitaji, na wema hauchoshi, na wema hauozi, na wema ni pumzi hai na ni endelevu. nimefungua sherehe hii ya The Boni Show Orphans Aid Day Out katika siku ya leo ya Idi pili. Mwenyezi Mungu awabariki. Asanteni sana kunisikiliza.